Agora o bicho vai pegar. First blood. Double kill. Triple kill. Good, o mais bravo dos Edith. Chegou a hora.